saxaaba yi dañu doon tukki jëm fu ñuy wax basra ci iraq biñ demee ba jub ko dégg ñu ne mbas am na fi mbas ci sunnas doomu aadama yi dana wàlle ba mu ko defee ñii ne ah gannaaw mbas am na fi nan wàññi ko buñ fa dugg ñii ne ah déet dañuy daw dogalu yàlla nan dem waay ñii ne leen déet nun daal yàlla nee na wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bu leen alak seen bopp ci seeni loxo maanaam bu leen jëfandikoo lu leen di alak ci seen jëf kon du nu mën a dem bi ñu werantee bi ñu dellu see ci Seydina Omar moo nekkoon xalifa amirul muminina bi ñu ko laajee nun day danoo werante woon ndax Basra mbasa fa nekk ñii ne nan dem ndax yàlla noppi ne ñii ne nanu wàññi ko ndax yàlla tere nanu jëmee suñu bopp ci lu nuy alal mu ne leen bu leen dem ñu ne ah waaw dañuy daw dogalu yàlla mu ne waaw waaw ngir da ngeen di daw dogalu yàlla daanu ci beneen dogalu yàlla kon lépp lu la arrivé rek dogalu bi yàlla boo dawee fii jëm ci leneen la nga jëmit dogalu bi yàlla la fuqahaw yi dañoo waral ne waajib la ci doomu aadama waxtu woo xamee ne dem na ba nga xam ne jub na dee te geneen dee ngi ci wetam goo xam ne ca lay gën a yéexe nga xam ne bu ca demee dundam dana yokk lu toll ni minute ci bu demoon ca dund gële rek war na ci moom waajib la mu mu jóge ci dee ji dem ca geneen dee loolu mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñi yàlla tëralee adduna ñu fekk ko ci ñu fekk ko ci di sàkku sabab yi waaye ci sunu biir mbir mu wóoru ne yàlla donga nu mën a lor moom donga nu mën a jëriñ loolu mooy xaalub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wakiilu nga jëfe ko nga amee ko ba noppi di sabablu ci ni mu sababloo woon ci àdduna sant jaam ñi ñuy sabablu kon noonu Ibrahima defoon nga xam ne yonent yëpp bu ñu nekkoon place am noonu la ñuy def ci Muhammad la ñu ko doon ne te teewul Muhammad jàngal mu sabablu ndax sabablu mooy sunnaam lu tax nag yonent bi ne laa adwa daf ma bëgg a jàngal tawxid mu ne wàllee amul loolu bu ñu ko seetee day dal di doy waar lool ci ni Sidna Omar waxe woon ne da ngeen di daway ci bii dogal ngir dem ci beneen dogal maanaam bu leen jëm ci dëkk bi nga xam ne tawat feebar buy wàllee nga fa ngeen daw ci beneen jëm ci beneen dogal ba ngeen xamul lu mu doon xamu leen mucc lay doon xamu leen geneenu dee lay doon waaye war na leen te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wàlle amul maanaam tawat du wàlle wàlle amul loolu mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ma waxee woon ne dafay jàngal saxaaba yi tàmbali leen ci baa mooy ba nga xamee ne tàmbali nañu tuub mu di leen jàngal ba ñu xam yàlla mu di leen jàngal ba nga xam ne àgg nañ ci seen dayo la leen yàlla may ci xam ñu àgg ca nga xam ne mënatuñ koo weesu ak ci ngëm bi ñu tolloo ci mu di leen wax ni leen laa adwa wàlle amul xamal na leen xamal na leen ne dafa am rek aada ji yàlla jëflanteeg jaam ñi ci kaw suuf mooy li ñu tuddee jursum microbe microbe mooy jiwu mbas mbas mooy tawat ji wàlle jiwu wi mooy li nga xam ne mooy nekk fi béréb sax fa kon microbe boobu nga xam ne mooy dugg ci yaram sax fa meññ ba indi tawat ji mooy jiwu wi jiwu woowu nag nga xam ne day toxoo ci jëmm dem ci jëneen jëmm ñu tuddee ko wàlle sallallahu alayhi wa sallam ne wàlle amul lan mooy maanaam wàlle amul mooy wàlle dana am ci saayir waaye ci coobareel yàlla dong la aju kon jaam ñi ñaari taxawaay lañ am ki nga xam ne dem na ba gisatul sabab yi dootu wattandiku dara waaye ki nga xam ne feeg mu ngi gis sabab yi waxtu woo xamee ne bëgg naa bàyyi wattandiku yàlla dana ko nattu te kon la mu doon ragal dana ko dal kon dafa war a toll jaar fa mu yem fa mu toll mu taxaw